Sim, em Hemorroida Monstro. Bem-vindo a todos ao Mac Merda. Fique na linha de merda e faça seu pedido. Antes de vir até mim, tá bom? Vocês já entendi o que quer dizer. Vai, frente, faça seu pedido. Eu estou ficando muito brava vamos lá. Que porra é essa? Também temos batatas fedidas. Eu não sei por que ela. É. Talvez nosso cheeseburger madurado. Tá, tá, tá, mas tá tratando a gente é assim. mesmo. Tem que fazer algo rápido. Eu já sei. Vou foder, la Talvez um milkshake com baratas cascudas. Cala a boca, porra. Eu vou mostrar pra ela que o hambúrguer pode ser comido por uma bunda que nem eu. Vai em cima da mesa. <laughs> Bem-vindos ao Mac Merda. Meu nome é John Merda. Eu sou o gerente dessa merda. Como posso ajudá-los? Me informaram de que não gostaram de nossa porcaria. Então caiu fora do Se não querem nenhum problema com o podcast, tenho problemas mentais e também uso drogas. E também posso matar vocês dois se não der fora daqui. Seu reiro. Está aqui a conta que devem pagar. Maldito gerente, me deu uma hemorroida. Maldito gerente, maldito mete merda. Eu só estou vomitando meus quilos porque eu estou nervoso pelo que aconteceu. Queria entender por que foi tão rápido assim. O que estamos fazendo aqui? Parar em frente à porra do hospital. Eu deveria voltar e cagar tudo. Eu vou ter uma diarreia sem vergonha, como te disse. Ai, doutor, eu vim aqui porque eu tenho um problema muito sério. A tá merda de hemorroida saindo pra fora de mim. Eu quero alguma explicação. Muito bem, garoto, você veio bem na hora. Um caso de hemorroidas pode ser grave. Se não cuidar dos seus peitos e cagadas, tem um remédio. <laughs> Está pronto para receber o remédio? Ele sempre funciona, é um negão canela fina que irá colocar toda a de volta para o seu reto, muito fácil. É muito fácil para ele dizer assim, desde que ele não entende o que você diz. Eu serei aquele que vai receber o negão canela fina com força total. Eu espero que funcione, Doc. Arrume aquela bunda falante, baiano. Ela é muito chata. E também, e traga-a viva. Eu quero ela também está querendo sair pra fora de mim de novo, Zabuela? Eu tenho que fazer alguma coisa, do vai explodir algo pra fora. Por que tenho que esperar todo o tempo? Ele está esperando a minha doença virar um monstro, eu não vou mais aguentar isso. Eu disse ansiosos para ver isso. Eu me pergunto agora pra onde foi aquele monstro, minha hemorroida, depois das bombadas do Canela Fina. Ei, idiota! Ei, seu cabeça louca de merda! Tá tudo bem aí em cima? Diga alguma coisa!